मी मुद्दा प्लेअर आणि दोन पोटे असले मला खूप बेजार करीत आहेत पण मी यांना मारणार म्हणजे म्हणणार यांना आरामात खोपच्यात घेणार मी थांबा थोडं थांबा पण आपण वेट करूया आपल्याला आधीच खेळता येत नाहीये थांब गेला पळून गेला पळून गेला काय हरकत नाही दोघं आहेत काही पण स्वतःशी फाईट कर न करता माझ्या समजा खेटायला बघायला पण काय हरकत नाही काय हरकत नाही आला तुला चांगलं वाटलं ना माझ्यासंग फाईट करून चला आपल्याला करायची आहे लूट याची लूट करून आपल्याला जायचं आहे दुसऱ्या पोट्याला मारायचं आहे म्हणजे इथंच आहे ते त्याला मारणार आहे मी आरामात तर लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा तुम्ही फक्त काय